Uh, eh, but the reason I say so far is because this is a clearing process that has not yet completed. It is still underway and final numbers uh, won't be known until the end of the cycle in December.